हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमनदीप आपके लिए लेके आऊँ राजस्थान का इतिहास तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कुंभा के विषय में पढ़ा था हमने देखा था किस प्रकार कुंभा ने अपने कूटनीति की सहायता से अपने जो साम्राज्य को सुदृढ़ किया था और उसने किस किस प्रकार कितने किले बनवाए थे जैसे कि कवि श्यामल ने कहा है कि कुंभा ने चौरासी में से बत्तीस दुर्गा का निर्माण करवाया था और कुंभा के द्वारा सांस्कृतिक योगदान भी बहुत दिया गया था राजस्थान में उनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया जैसे मैंने आपको बताया था कुंभ स्वामी का मंदिर कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में है मीरा मंदिर है मैंने आपको बताया था और बहुत सारे दुर्गों का भी निर्माण करवाया गया था कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको कटारगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है ठीक है इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बनते अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो पगड़ी सिर से नीचे उतर जाती है इस तरीके की बहुत सारे हमने चीज़ें इनमें देखा क्वेश्चन हमने देखे थे आज हम देखेंगे कि कुंभा कुंभा के कुंभा की जब का जो अंतिम समय होता है उस समय वो उन्माद में आ जाते हैं उन्माद में आने के बाद भी वो अपना अधिक समय जो कुंभलगढ़ में एक तालाब है मामा देव का तालाब वहाँ पर अपना अधिक समय बिताते हैं कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में कुंभा अपने आप को कुंभा की मृत्यु हो जाती है और उदा उदा द्वारा अपने आप को राणा घोषित कर दिया जाता है जब इसकी सूचना रायमल को कुंभा के दूसरे पुत्र को लगती है तो वो इडर में जो इस समय इडर में होता है इडर इडर में होता है तो वहाँ से चल देता है जैसा कि हमने देखा कि कुंभा की हत्या उस उनके पुत्र उदा के द्वारा कर दी जाती है और फिर उसके बाद में जब इसका पता रायमल को लगता है तो वो इडर से आ जाता है इडर में इडर से इडर में एक युद्ध होता है दांडीपुर का युद्ध जो युद्ध होता है उदा के संयोगियों और रायमल के बीच में ये युद्ध होता है इसके बाद में जो उदा है जो अपने पुत्रों के साथ में जो मांडू का सुल्तान है ग्यासुद्दीन के खिलजी के साथ में चला जाता है कि इस इस आशा से जाता है कि ग्यासुद्दीन उसको सहायता देगा लेकिन ऐसा नहीं होता है अकस्मात बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार उदा का अंत हो जाता है और रायमल जो होता है मेवाड़ का नया शासक घोषित कर दिया जाता है रायमल के द्वारा आज हम पढ़ेंगे रायमल आज का हमारा जो शासक है वो है रायमल रायमल महाराणा कुंभा के बाद में शासक बनते हैं ठीक है इनके द्वारा अद्भुत जी का मंदिर अद्भुत जी का मंदिर बनवाया जाता है चित्तौड़गढ़ में इनके द्वारा राम शंकर समया संकट तीन तालाबों का निर्माण करवाया जाता है तीन तालाबों का निर्माण करवाया जाता है इन्हीं के द्वारा मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहित किया जाता है मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहित किया जाता है तो हमारा अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन किस किनके द्वारा दिया गया तो हमारा आंसर होगा रायमल के द्वारा तो मेवाड़ में खेती रायमल के द्वारा प्रोत्साहित की गई इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें रामा शंकर समया रामा शंकर समया संकट तीन तालाबों की तीन तालाबों का निर्माण करवाया आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राम शंकर समया जो तीन तालाब हैं इनकी इनका निर्माण किन्होंने करवाया था तो हमारा आंसर आ जाएगा रायमल ठीक है इनकी पत्नी श्रृंगार देवी श्रृंगार देवी द्वारा घोसुंडी में घोसुंडी जगह है घोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया गया घोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया गया किनके द्वारा करवाया गया श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया देखिए हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर तो हम दे देते हैं लेकिन हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो हमें जो हमें नहीं आते जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए आपसे पूछ ले कोई कि मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहित प्रोत्साहित किसने किया तो हमारा आंसर आ जाएगा रायमल ने किया ठीक है श्रृंगार देवी ने कौन से बावड़ी का निर्माण करवाया कहाँ पे करवाया तो श्रृंगार देव जी ने बावड़ी का निर्माण करवाया था और कहाँ पर करवाया था घोड़सुंडी में कराया था ये हमें ध्यान रखना है इनके बाद ठीक है रायमल की मृत्यु हो जाती है 1509 में 1509 में इनकी मृत्यु हो जाती है इनके बाद इनके तेरह तो पुत्र थे और दो पुत्रियां थी इनकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि इन्होंने अपने जीवन काल में किसी को भी युवराज या राजा की अगला कौन गद्दी पर बैठेगा नियुक्त नहीं किया था इन तेरह पुत्रों में से इनके सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीराज जयमल संग्राम सिंह जिसे हम आगे चल के सांगा के नाम से पढ़ते हैं संग्राम सिंह और राज सिंह इन चारों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है मेवाड़ की गद्दी को लेकर इन चारों के मध्य संघर्ष होता है इनके अलावा रायमल के एक चाचा हैं रायमल के चाचा सारंगदेव सारंगदेव भी मेवाड़ की गद्दी को प्राप्त करना चाहते हैं और स्वयं को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित भी करते हैं तो इनके बाद में रायमल के बाद में जो दावेदार होता है वो होता है पहले पृथ्वी सिंह होता है लेकिन पृथ्वी सिंह धनुर्विद्या में बहुत अच्छा होता है निपुण होता है और संग्राम सिंह भी एक तरह से महत्वाकांक्षी और साहसी होता है ठीक है अब इन चारों में संघर्ष होता है मेवाड़ की गद्दी के लिए अगर हम माने तो पहला जो दावेदार है वो है पृथ्वीराज किंतु और भी भाई हैं ये भी अपनी दावेदारी करते हैं कि हमें मेवाड़ की गद्दी मिल जाए ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है और साथ में सारंग देव भी है ठीक है अब देखिए उस समय की घटना होती है ये तीन दिन देखिए जो राज सिंह है उसकी इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है ठीक है इसको सामंत जो है मेवाड़ में वो पसंद भी नहीं करते हैं ठीक है तो जो संघर्ष है ना महत्वपूर्ण पृथ्वीराज जयमल और संग्राम सिंह के मध्य है और सारंग देव भी हैं इसके इनके साथ में सारंग देव की भी है अब ये क्या करते हैं एक समय की बात है ये अपनी अपनी जन्मपत्रियों को लेके तीनों पृथ्वीराज जयमल और संग्राम सिंह अपनी अपनी जन्मपत्रियों को लेके ये ज्योतिषी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि किसके राजयोग है हम में से तीनों में से किसके राजयोग है अब ज्योतिषी जो है ज्योतिषी ज्योतिषी इन तीनों की पत्रियों को देखकर जन्म पत्रियों को देखकर यह बताता है कि जो संग्राम सिंह है संग्राम सिंह का राजयोग बलिष्ठ है इस कारण जैसे ही वो ये बात कहता है ज्योतिषी पृथ्वीराज क्रोधित हो जाता है इस बात से पृथ्वीराज अपनी तलवार निकाल लेता है और संग्राम सिंह को मारने की कोशिश करता है संग्राम सिंह की आंख को तलवार छू जाती है और उसकी आंख चली जाती है और वो भागता हुआ राठौड़ बीदा के पास पनाह लेता है राठौड़ बीदा जो है वो जैमल से युद्ध करते हुए मारा जाता है ये सब एक दूसरे के पीछे भागते हैं ठीक है इसके बाद में जो संग्राम सिंह है वो अजमेर में करमचंद पवार अजमेर में है करमचंद पवार अजमेर में करमचंद पवार करमचंद पवार हैं उनके यहाँ शरण लेते हैं और अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास करते हैं ठीक है इसी के बाद में ऐसी घटना होती है अब देखिए संग्राम सिंह जो है अपनी शक्ति का संगठन कहाँ पे कर रहे हैं अजमेर में किसके सहायता से करमचंद पवार करमचंद पवार के की सहायता से ठीक है इसके बाद में क्या होता है एक भाग्यवश जैसा कि ज्योतिषी ने बताया देखिए एक बात यहां पर एक चीज़ और होती है जब ज्योतिषी बोलता है कि आ, जो संग्राम सिंह का जो राजयोग है वो बलिष्ठ है तो उस समय सारंगदेव भी बीच में आता है इन भाइयों के बीच में और इनका मनमुटाव ख़त्म करता है और वो बोलता है सारंगदेव कहता है सारंगदेव मैंने आपको बताया रायमल का चाचा सारंगदेव कहता है ज्योतिषी की बात पे विश्वास मत कीजिए हम चलते हैं भीमल भीमल चारण बीमल चारणी है बीमल गांव की एक चारणी है बीमल गांव है ठीक है बीमल गांव की चारणी है वो एक सटीक एक तरह से भविष्यवाणी करती है हम चलते हैं उसके पास ये तीनों पृथ्वीराज और फिर तीनों बीमल चारणी बीमल गांव की चारणी के पास भी जाते हैं और वो भी बीमल गांव की जो चारणी है वो भी इसी बात का समर्थन करती है कि जो बलिष्ठ जो योग है राजयोग है वो संग्राम सिंह के ही पास है इससे अब क्या होता है कि संग्राम सिंह अजमेर की तरफ मैंने आपको बताया करमचंद पवार के पास भागते हैं और अपनी आंख भी गवा देते हैं ठीक है और यहाँ से अपनी शक्ति का संगठन शक्ति संगठन करते हैं एकांत में दूर रहकर मेवाड़ से दूर रहकर अजमेर में अपनी शक्ति का क्या करते हैं संगठन करते हैं ठीक है अब यहाँ पर कुछ घटना ऐसी होती है कि जो उस समय पृथ्वीराज है जो रायमल के ज्येष्ठ पुत्र हैं पृथ्वीराज उनकी गलती से विष की गोलियां खाने से मृत्यु हो जाती है और जो दूसरे हैं जयमल सोलंकियों से लड़ते सोलंकियों से लड़ते हुए मारा जाता है और जो सारंगदेव है उसकी भी हत्या पहले ही पृथ्वीराज द्वारा कर दी जाती है इस प्रकार और राज सिंह है एक और राज सिंह को मेवाड़ के सामंत जो है पसंद नहीं करते ये एक तरह से योग्य शासक नहीं है इस कारण माना जाता है कि जब रायमल मृत्युशैया पर थे तो अजमेर से संग्राम सिंह को बुलवाया जाता है और उसका राज्य राज्याभिषेक किया जाता है ठीक है इस प्रकार संग्राम सिंह जो हैं जो नियति ऐसी होती है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं तो 1509 में ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं 1509 में इनका क्या होता है राज्यभिषेक किया जाता है तो देखिए अब हम पढ़ते हैं महाराणा इसको सांगा भी बोलते हैं महाराणा सांगा ठीक है अब महाराणा सांगा जो है राजगद्दी इनको मिल जाती है ठीक है अब देखिए इनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं हमने देखा कि मोकल के समय भी गुजरात से आक्रमण हो रहे थे मालवा से भी आक्रमण हो रहे थे कुंभा के समय में हमने देखा था जो महमूद खिलजी है वो आक्रमण कर रहा था अब भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है अब क्या किया जाता है सांगा जो है चारों तरफ से अब दिल्ली में देखो देखो एक क्वेश्चन आता है कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं तो दिल्ली में कौन था सुल्तान उस समय दिल्ली में सिकंदर लोधी था ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस समय कौन है दिल्ली में दिल्ली में सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी है इस बात को मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है महाराणा सांगा के समय में दिल्ली की गद्दी पर दो बैठते हैं दो सुल्तान बैठते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब महाराणा सांगा का राज्यभिषेक होता है तब तो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी होता है और अगर हम आगे पढ़ेंगे ठीक है वो जब खतौली का जो युद्ध होता है उस समय इब्राहिम लोधी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी इब्राहिम लोधी होता है इसके समय में दिल्ली के दो शासक है इसलिए हम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना पहला है सिकंदर लोधी दूसरा है इब्राहिम लोधी ठीक है उसका पुत्र महाराणा सांगा द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है अपनी आसपास की जितनी भी जो पड़ोसी देश पड़ोसी देश इस समय बोला जाएगा क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं देश है क्योंकि एक संगठित देश तो नहीं था जो आज हम देखते हैं भारत तो पड़ोसी जितने भी राज्य थे उनको क्या किया जाता है मित्रतापूर्वक उनसे व्यवहार किया जाता है ठीक है और जितने भी आसपास के राजपूत राज्य थे उनका मतलब उनसे मित्रवत व्यवहार किया जाता है ठीक है हमने कुंभा के समय भी देख लिया था कि किस प्रकार उन्होंने मारवाड़ से आवल बावल की संधि की थी ठीक है और उसके बाद में उनका एक मतलब पंद्रह वर्षों तक जो मनोटाव खत्म हो गया था ठीक है अब जो राणा सांगा है एक तरह से बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं महत्वाकांक्षी हैं और साहसी हैं ये इनकी विशेषता है ठीक है अब महाराणा सांगा जो है जो सबसे पहले जो इनका संघर्ष होता है वो गुजरात के साथ होता है गुजरात संघर्ष जो हम पढ़ेंगे देखिए जो गुजरात जो संघर्ष होता है महाराणा सांगा का वो किसको लेकर होता है इडर इडर एक जगह है उसके प्रश्न को लेकर होता है उसके उत्तराधिकार के प्रश्न को लेके होता के लिए होता है देखिए इडर में राजा भान के भान के दो पुत्र थे सूर्यमल और भीम भीम सिंह ठीक है सूर्यमल की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र रायमल शासक बनता है ठीक है रायमल जो होता है अल्पवयस्क होता है अल्पवयस्क होता है इसलिए उसका चाचा जो होता है अपने पुत्र भारमल को पहले तो स्टार्टिंग में शुरुआत में तो रायमल का साथ देता है भीम सिंह लेकिन कुछ ही समय के बाद में रायमल को हटा के भारमल को जो शासक घोषित कर देता है भीम सिंह रायमल की जो आ, का जो विवाह है या सगाई है वो सांगा के सांगा की पुत्री से हो जाती है ठीक है और ये रायमल सांगा के पास जाते हैं सांगा के पास जाते हैं रायमल अब क्या होता है कि सांगा के द्वारा अब जो इडर पर आक्रमण किया जाता है सांगा के द्वारा इडर पर आक्रमण किया जाता है और रायमल को रायमल को पुनः इधर दिलवाया जाता है प्राइमर को पुनः इधर दिलवाया जाता है अब यहां पर क्या होता है जो गुजरात का जो शासक है ठीक है वो इस बात को पसंद नहीं करता कि रायमल यहाँ का शासक बने इसी कारण क्या होता है गुजरात का जो गुजरात का शासक निजामुद्दीन की सहायता से मालवा के निजामुद्दीन की सहायता से यहाँ पर इडर पर आक्रमण करता है और पुनः बारबल को यहाँ बिठा देता है ठीक है किंतु राणा की सेना पुनः आक्रमण करती है और रायमल को वहाँ बिठा देती है अंततः जीत किसकी होती है रायमल की होती है मतलब राणा सांगा की जीत होती है तो इस प्रकार जो इडर का प्रश्न प्रश्न है मतलब इडर का जो गुजरात का संघर्ष होता है गुजरात और मेवाड़ का जो संघर्ष होता है उसमें विजय किसकी होती है राणा सांगा की होती है राणा सांगा जो है बुरी तरह गुजरात की सेना को पराजित करते हैं ठीक है और इससे क्या होता है गुजरात का जो शासक है वो बहुत ही लज्जित महसूस करता है ठीक है ये एक बार नहीं दो तीन बार आक्रमण करते हैं और इन आक्रमणों को मुंह की खानी पड़ती है राणा सांगा की वजह से राणा सांगा महत्वाकांक्षी और साहसी होता है और इस गुजरात के जो संघर्ष को सफलतापूर्वक उसको निदान करता है ठीक है ये हो गया इसके बाद में हमारा आता है इसके बाद में आता है देखिए कि गुजरात के प्रश्न को इसको सॉल्व करना ज़रूरी था समस्या का समाधान करना इसके लिए ज़रूरी था क्योंकि अगर इस समस्या का समाधान ना करें तो गुजरात से किसी भी समय में अटैक हो सकते थे ठीक है इसलिए इस समस्या का समाधान क्यों ज़रूरी था कि रायमल जो उनका मित्र था और उनका एक तरह से मतलब दामाद भी था उसको बिठाना आवश्यक था कि गुजरात अगर एकदम से अटैक करे तो रायमल उसको रोक सके जो गुजरात और मेवाड़ की जो सेंटर में था इडर इसलिए इसका निवारण करना सांगा के लिए आवश्यक था क्योंकि अपने चारों ओर ये शत्रुओं से सुरक्षित रखना चा, रहना चाहते थे महाराणा सांगा इसके बाद में हम देखते हैं मालवा मालवा संघर्ष ठीक है पहला हमने पढ़ लिया गुजरात के साथ किस प्रकार निपटा गया ठीक है अब दूसरा आता है मालवा मालवा में क्या होता है महमूद खिलजी सेकंड महमूद खिलजी सेकंड सुल्तान है इसका एक दरबारी है मैदिनी राय मैदिनी राय मैदिनी राय एक प्रभावी राजपूत है कहाँ पर मालवा में जो महमूद खिलजी का विश्वस्त भी है ठीक है अब क्या होता है यहाँ पर यहाँ के जो अमीर है ना मालवा के मालवा के जो अमीर हैं जो दरबारी लोग हैं सामंत हैं वो लोग ठीक है वो मैदिनी राय को पसंद नहीं करते थे वो ये पसंद नहीं करते थे कि महमूद खिलजी जो है मैदानी राय का पक्ष ले और हमेशा जो मैदानी राय था मैदानी राय के पक्ष में रहते हैं महमूद खिलजी ठीक है जिसको अमीर पसंद नहीं करते थे अब क्या होता है अमीरों के कहने से अमीरों के कहने से महमूद खिलजी मैदानी राय को मालवा से या मांडू से निकाल देता है मैदानी राय राणा सांगा के पास सहायता के लिए जाता है किसके पास जाता है राणा सांगा के पास सहायता के लिए जाता है राणा सांगा जो होते हैं वो मैदेनी राय को गागरोन और चंदेरी दो प्रदेश देकर वहां का सामंत बना देते हैं क्या बना देते हैं सामंत बनाया जाता है तो गागरोन और चंदेरी किसको दे मैदनी राय को दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाए हैं जाते हैं राणा सांगा के द्वारा दिए जाते हैं ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है आपसे कि मैदनी राय को गागरोन और चंदेरी किसने दिए थे राणा सांगा ने दिए थे जब वो मांडू से राणा सांगे के पास सहायता के लिए आता है ठीक है अब देखिए आगे अब इस बात का पता चलता है महमूद खिलजी को कि राणा सांगा से मदद के लिए महमूद मैदिनी राय जो है वो पहुंचा है तो क्या होता है महमूद खिलजी जो है वो गागरोन पर आक्रमण कर देता है गागरोन पर क्या करता है आक्रमण कर देता है अब गागरोन पर जब महमूद खिलजी का आक्रमण होता है तो राणा सांगा भी मैदानी राय की सहायता के लिए आते हैं और अंततः महमूद खिलजी और सांगा के मध्य युद्ध होता है जिसमें विजय किसकी होती है सांगा की विजय होती है और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया जाता है लेकिन ऐसा माना जाता है इतिहासकार कहते हैं कि महमूद खिलजी के अच्छे व्यवहार के कारण सांगा द्वारा महमूद खिलजी को छोड़ दिया जाता है इसके इस एवज में महमूद खिलजी जो है जमानत के रूप में चित्तौड़ में अपने पुत्र को छोड़ते हैं और महाराणा सांगा को रत्न जड़ित मुकुट देते हैं और सोने की एक कमर पेटी भी देते हैं ठीक है तो ध्यान रखना किस युद्ध में इसको बोला जाता है गागरोन का युद्ध गागरोन में हुआ तो इसको बोलते हैं गाग रोन का युद्ध ठीक है गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ महमूद खिलजी और सांगा के मध्य में हुआ और इसके बाद में महमूद खिलजी को क्या कर लेते हैं बंदी बना लिया जाता है किंतु महमूद खिलजी के अच्छे व्यवहार के कारण इसको रिहा कर दिया जाता है और महमूद खिलजी द्वारा राणा सांगा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेटी दी जाती है ठीक है कौन सा युद्ध में गागरोन के युद्ध में ठीक है ये युद्ध होता है पंद्रह में होता है ठीक है इसके बाद में देखिए ये हो गया मालवा मालवा के संघर्ष को भी जो है महाराणा कुंभ महाराणा सांगा के द्वारा सॉल्व कर दिया गया इसका भी निदान कर दिया गया है महाराणा सांगा के द्वारा ठीक अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में सिकंदर लोदी है देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब सांगा का राज्यभिषेक होता है तो दिल्ली में कौन सलता था सिकंदर लोधी मैंने आपको पहले भी बता दिया इसके विषय में सिकंदर लोधी की मृत्यु होती है जब तो महाराणा सांगा द्वारा मेवाड़ के मेवाड़ के आसपास जो दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली जो राज्य के अधीन जो राज्य आते हैं उन पर अधिकार कर लिया जाता है दिल्ली सल्तनत के जो आसपास मतलब मेवाड़ से जो टच होते हैं मेवाड़ से लगते जो राज्य हैं उन पर क्या कर लिया जाता है महाराणा सांगा द्वारा अधिकार कर लिया जाता है इस कारण क्या होता है कि जो जब सिकंदर लोदी की तो मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी जो इब्राहिम लोदी है शासक बनता है नेक्स्ट तो अब इब्राहिम लोदी क्या करता है वो महाराणा सांगा पर अटैक करता है इब्राहिम लोधी द्वारा महाराणा सांगा पर क्या किया जाता है अटैक किया जाता है बारी नाम का एक युद्ध होता है ठीक है बारी का युद्ध होता है इस पर देखिए आगे क्या होता है दिल्ली में कौन है सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद में महाराणा सांगा द्वारा मेवाड़ के जो दिल्ली की सल्तनत के अंतर्गत आते राज्य हैं उन पर क्या कर लिया जाता है अधिकार कर लिया जाता है ठीक है अब देखिए जब सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली में कौन बैठता है इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी शासक बनता है ठीक है इसके बाद में देखिए जब महाराणा सांगा द्वारा जो मेवाड़ के आसपास जितने भी दिल्ली के राज्यों को मिला लिया जाता है मेवाड़ राज्य मिला लिया जाता है तो 1517 में खतौली नामक जगह पर खतौली का युद्ध इसे बोला जाता है खतौली का युद्ध ठीक है इब्राहिम लोधी और सांगा देखिए इब्राहिम लोधी का जो शहजादा है वो इस युद्ध में भाग लेता है ठीक है इब्राहिम लोदी के जो शहजादे को सांगा के द्वारा बंदी बना लिया जाता है ठीक है इस युद्ध में माना जाता है कि आ, सांगा का एक दाया हाथ कट जाता है और उसके पैर में तीर लग जाता है वो लंगड़ा हो जाता है ठीक है एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कौन से युद्ध में बायां हाथ कट गया था और लंगड़ा किस युद्ध में हो गए थे तो खतौली के युद्ध में भी अंततः किसकी जीत होती है सांगा की जीत होती है ठीक है इसके बाद दूसरे ही साल में 1518 में बारी का युद्ध होता है इसमें मिया माखन मिया माखन और मिया हुसैन दो मुग़ल जो अधिकारी होते हैं इब्राहिम लोदी की तरफ से सांगा से लड़ते हैं इस युद्ध में भी सांगा की जीत होती है इस प्रकार अब इब्राहिम लोधी को जब हरा दिया है तो मतलब दिल्ली का स्वप्न देखने लग गए महाराणा सांगा महाराणा सांगा चाहते हैं कि अब दिल्ली पर किसी आ, मुस्लिम या किसी अफ़गान का शासक न होकर अफ़गान सुल्तान का शासक न होकर एक हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे तो अब इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद में महाराणा सांगा दिल्ली पर अधिकार करने का स्वप्न देखने लगते हैं क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है क्योंकि इनको हर क्षेत्र में अब चाहे गुजरात देखो गुजरात की सेना को इन्होंने हराया है मालवा में इन्होंने जीत हासिल की है बया, बया बारी का युद्ध देख लीजिए खतौली का युद्ध देख लीजिए हर समय हर युद्ध में इनकी जीत हो रही है तो ये अब किसका स्वप्न देखने लगे हैं दिल्ली पर कि अब मैं दिल्ली पर अधिकार करना चाहता हूँ और दिल्ली पर क्या करना चाहते हूँ दिल्ली पर अब एक छत्र हिंदू शासन स्थापित करना इनका इनको हिंदू पंथ भी कहा गया हिंदूपंत नामक की जो उपाधि इनको दी गई ठीक है पंथ की उपाधि इनको दी गई इतिहासकारों के द्वारा तो पेपर में क्वेश्चन क्वेश्चन आता है कि हिंदू पंथ की उपाधि किस किन को दी गई थी तो हिंदू पंथ की उपाधि दी गई थी महाराणा सांगा को दी गई थी ठीक है क्लियर है अब इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर एक घटना और देखिए कि बाबर जो है बाबर आपने नाम सुना होगा बाबर का ठीक है जो मुग़ल राजवंश की स्थापना करते हैं भारत में इस समय बाबर भी है जो दिल्ली पर दिल्ली पर अधिकार कर आ, करने के लिए मतलब इस जो पश्चिम जो इलाका है वहां पर दिल्ली पर भी अधिकार करना चाहता है और महाराणा सांगा का भी स्वप्न दिल्ली पर अधिकार करने का है अब यहाँ पर क्या होता है बाबर के द्वारा दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया जाता है ठीक है कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि बाबर ने सांगा के लिए एक निमंत्रण भेजा था कि आप मेरी सहायता करो बाबर बाबर ने बोला कि सांगा को कि आप मेरी सहायता करो इब्राहिम लोधी को हराने के लिए इब्राहिम लोधी को हराने के लिए आप मेरी सहायता करो किंतु सामंतों के कहने पर सांगा के द्वारा जो ये निमंत्रण था कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए सांगा जो सा, जो बाबर है सांगा से सहायता मांगता है तो उसको सामंतों के कहने पर ठुकरा देता है क्योंकि सामंत कहते हैं कि किसी विदेशी शक्ति को हमें सहायता नहीं पहुंचानी चाहिए सामंतों के कहने के कारण वो जो बाबर का जो उसको निमंत्रण मिलता है सांगा को वो उसको ठुकरा देता है और अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है तो बयाना नाम का जो स्थान है बयाना आगरा के पास में बयाना का युद्ध होता है देखिए अब यहाँ पर बाबर और यहाँ पर दो दावेदार हैं दिल्ली की गद्दी के लिए कौन कितने दावेदार हैं दो दावेदार हैं अब युद्ध होगा बाबर के मध्य और सांगा के मध्य बयाना का एक युद्ध होता है जिसमें मेहंदी ख्वाजा मेहंदी ख्वाजा है ये बाबर के बहनोई थे ठीक है बयाना के युद्ध में बाबर के बहनोई को और बाबर की जितनी भी सेना है उसको पराजित कर दिया जाता है सांगा के द्वारा तो इस युद्ध में भी किसकी जीत होती है इस युद्ध में भी सांगा की जीत होती है बयाना का युद्ध ऐसा कौन सा युद्ध पूछा जाता है कि जिसमें सांगा की एक अंतिम विजय इस युद्ध के बाद में ये एक अंतिम विजय है इसके बाद में एक युद्ध होगा खानवा का युद्ध उसमें राणा सांगा की हार होती है तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि अंतिम विजय कौन सी थी सांगा की तो कौन सा युद्ध आ जाएगा बयाना का ध्यान रखिएगा कौन सा युद्ध आएगा बयाना का युद्ध बयाना का युद्ध हमें ध्यान रखना है अंतिम विजय के नाम से जाना जाता है ठीक है और आ, किस किस के मध्य हुआ था मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में मुगल सेना लड़ी थी राणा की सॉरी राणा सांगा की सेना से राणा सांगा के मध्य हुआ था ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बारी का युद्ध देखो बारी का युद्ध जो है ये पेपर में नहीं पूछा जाता ज़्यादा ये 1518 में हुआ था मियाँ माखन के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी की सेना लड़ती है ठीक है सांगा की इसमें जीत होती है खतौली का युद्ध पूछा जाता है पेपर में ये तो याद करना ही है लेकिन जो बारी का जो युद्ध है वो हमें ध्यान रखना है ठीक है बारी का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था ठीक है अब देखिए बयाना के जो युद्ध है उसमें भी क्या हुआ सांगा की जीत हो जाती है अब यहाँ पर क्या होता है सांगा की जो जो सेना है वो बहुत बुरी तरह जो मुग़ल सेना को पराजित करती है ठीक है तो मुग़ल सेना जो है बहुत भयभीत हो जाती है जो सांगा की जो सेना है सांगा की जो रणनीति है हर तरफ उसका उनका भय छा जाता है क्योंकि अब चारों तरफ मेवाड़ को एक मतलब एक शक्ति के रूप में देखा जाता है अब ऐसी स्थिति बन जाती है कि मेवाड़ क्या है एक शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है हर चीज़ में क्योंकि दिल्ली के दावेदार मैंने आपको बताया बाबर होगा या फिर राणा सांगा होंगे लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है ये होता है युद्ध 1526 ठीक है 1527 में ये युद्ध 1527 में होता है फरवरी में उसके एक महीने बाद ही 1527 में खानवा खानवा का युद्ध होता है ठीक है पानीपत के आसपास ये जगह है फरवरी में 1527 में बयाना का युद्ध होता है मार्च 17 मार्च सत्रह पंद्रह में ये युद्ध होता है खानवा का युद्ध देखिए खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें सारी जो राजपूत जितने भी राज्य हैं मिलकर भाग लेते हैं आप देख लीजिए इसमें इसमें कौन होते हैं इसमें महाराणा सांगा तो है ही मेवाड़ की तरफ से इसके बाद में मारवाड़ में गागा का पुत्र मालदेव है ठीक है इडर का सामंत है इसमें बीकानेर का कल्याणमल है सलूम्बर के सामंत हैं सारे मतलब अधिकांश जितने भी राजपूत राज्य हैं वो सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध लड़ाई करते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में कि ऐसा कौन सा युद्ध है कि राजपूत शक्ति एक संगठित शक्ति के रूप में लड़ी थी तो कौन सा युद्ध आएगा खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें एक संगठन के रूप में जो राजपूत लोग थे सारे राजपूत शासक थे इस युद्ध में सांगा का साथ देते हैं ठीक है लेकिन अंततः क्या होता है इस युद्ध में सांगा की क्या होती है हार होती है सांगा की इस युद्ध में हार हो जाती है ठीक है देखिए इस युद्ध के हार के बहुत सारे कारण हैं क्योंकि जो बाबर था उसके पास क्या था अच्छा तोप खाना था अच्छा तोप खाना था उसके पास ठीक है और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि बयाना के युद्ध में जो मुग़ल सेना थी वो काफ़ी डरी हुई थी ठीक है कि आ, हम तो युद्ध हार जाएंगे इस तरीके की भावनाएं जो है मुग़ल सेना में बन रही थी पनप रही थी जो खानवा के युद्ध से पहले खानवा के युद्ध से पहले जो बाबर है उसने अपनी सेना में एक नया जोश भरा था और एक जिहाद का नारा दिया था देखो जिहाद का मतलब होता है कि अगर इस युद्ध को वो मुग़ल सेना जीतती है तो ये एक तरह से इनके लिए ईश्वर को एक तरह से एक भेंट होगी इस तरीके का नारा इसने दिया और इसने बोला कि अगर हम ये युद्ध जीतते हैं हम इस युद्ध को जीतेंगे मैं अब शराब पीना छोड़ दूंगा शराब न पीने की प्रतिज्ञा भी बाबर ने इस युद्ध में ली थी ठीक है और जिहाद का नारा दिया था ध्यान रखिएगा कौन से युद्ध में दी थी जिहाद का नारा जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था जिहाद मतलब धर्म युद्ध कि धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि बयाना के युद्ध में जो मुगल सेना जो है वह काफ़ी हताश हो गई थी तो खानवा के युद्ध में एक नया जोश भर दिया था बाबर के द्वारा जिहाद का एक नारा दिया था और इसने बाबर ने एक गाजी की उपाधि भी धारण की गाजी देखो इस युद्ध को एक धर्म युद्ध से जोड़ दिया गया था खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध से जोड़ दिया गया था इसी कारण शायद ये युद्ध वो जीत पाए ठीक है अब देखिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या होती है हार हो जाती है इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा जो है मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित अवस्था में ही उनको बसवा में एक जगह है वहाँ पर ले जाया जाता है वहाँ पर जब थोड़े समय के बाद में राणा सांगा को होश आता है तो वो देखते हैं कि मैं तो युद्ध क्षेत्र में था तो वो लड़ाई के लिए तुरंत तत्पर होते हैं जैसे उनको होश आता है सामंतों के द्वारा समझाने पर वो नहीं मानते हैं और रण क्षेत्र की तरफ दौड़ने को चलते हैं सामंत सोचते हैं कि अगर बाबर से दोबारा युद्ध होता है तो मेवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा ठीक है इसी कारण क्या होता है सामंतों द्वारा सांगा को विष दे दिया जाता है अब फिर इनको कालपी में इनकी मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ में इनको इनका समाधि है पूछा जाता है कहाँ पर मृत्यु होती है इनकी और समाधि कहाँ पर है इनकी मांडलगढ़ में इनकी समाधि है और इनकी मृत्यु होती है कालपी में कालपी एमपी में है जगह ठीक है एमपी के पास है और मांडलगढ़ में स्मारक किसका है महाराणा सांगा का स्मारक है इस प्रकार एक महत्वाकांक्षी साहसी योद्धा की मृत्यु हो जाती है जो जीवन पर्यंत अपने मतलब जीत हासिल करता है और मृत्यु तक भी उस जीत को पाने की कोशिश करता रहता है लेकिन सामंतों द्वारा उसे विष दे दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है मेवाड़ को देखो सामंत लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं होती बाबर काफ़ी शक्तिशाली हो चुका होता है अगर ऐसी स्थिति में जो सांगा है अगर युद्ध करते तो क्या होता मेवाड़ का सचमुच सर्वनाश हो सकता था ठीक है इस प्रकार महाराणा सांगा का जो है अंत हो जाता है ठीक है महाराणा सांगा के बाद में जो हमारे नेक्स्ट शासक है वो देखिए महाराणा सांगा के बाद देखिए महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में होती है 28 से लेकर 31 तक रत्न सिंह इनकी मृत्यु के बाद में तीन लगातार शासक बनते हैं 28 से लेकर 29 तक रत्न सिंह रत्न सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है रतन सिंह की निसंतान निसंतान मृत्यु हो जाती है इसी कारण जो रत्न सिंह के सौतेले भाई हैं विक्रमादित्य विक्रमादित्य उन्हें मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया जाता है 31 से लेकर 36 तक इनका शासन रहता है ठीक है इस प्रकार विक्रमादित्य के समय में एक घटना होती है गुजरात के शासक के द्वारा गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या किया जाता है हमला किया जाता है आक्रमण किया जाता है ठीक है इस समय जो विक्रमादित्य है वो अपने चित्तौड़गढ़ की जो शासन सत्ता है उसको अपने सामंतों को देकर विक्रमादित्य के द्वारा अपने सामंतों को देकर बूंदी की ओर चला जाता है ठीक है अब देखिए विक्रमादित्य जब गुजरात के शासक का आक्रमण हो रहा है कि इसकी सूचना विक्रमादित्य को मिलती है कि बहादुर शाह आक्रमण कर रहा है तो ये कहाँ चला जाता है बूंदी की तरफ अपने साम्राज्य अपने सामंतों को साम्राज्य का राज्यभार सौंप के ठीक है अब इसी समय आ, जो विक्रमादित्य की आ, जो माँ है उनका नाम है कर्मावती जो विक्रमादित्य की संरक्षिका भी होती है अल्प अल्प अल्पव्यवस्था में ठीक है इनके द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर राखी भेजकर सहायता के लिए कहा जाता है किंतु सहायता आने में हुमायूं की तरफ से सहायता आने में देरी हो जाती है और कर्मावती अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर करती है और इसे चित्तौड़ का दूसरा साका कहा देखिए पहला साका मैंने आपको बताया था पहला साका रतन सिंह के समय में होता है जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है ठीक है तो इसको दूसरा साका कहा जाएगा पहला साका तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था रत्न सिंह के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ का दूसरा साका जो होगा वो कर्मावती के नेतृत्व में अन्य जो है महिलाएं जौहर करती हैं ठीक है इस प्रकार जैसे ही हुमायूं और जो सॉरी बहादुर शाह को देखिए जैसे ही बहादुर शाह को सूचना मिलती है कि हुमायूं मेवाड़ की तरफ आ रहा है तो ये मेवाड़ से चला जाता है मतलब चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसको बहादुर शाह छोड़ देता है आक्रमण करने के बाद में चित्तौड़गढ़ को प्राप्त कर लेता है और आपको पता है कि कर्मावती ने जौहर कर लिया इसमें ठीक है चित्तौड़ का दूसरा छाका बोला जाता है इसको इस तरीके से अब जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो खाली हो जाता है बहादुर शाह यहाँ से चला जाता है और विक्रमादित्य पुनः यहाँ पर आके उपस्थित हो जाता है पुनः अपनी राजगद्दी को प्राप्त कर लेता है ठीक है अब क्या होता है अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो विक्रमादित्य है जब उसको बहादुर शाह से लड़ना चाहिए था वो बूंदी की तरफ चला गया ठीक है देखिए बूंदी जो है आ, इनका क्या बोला जाएगा नाना का घर है जो कर्मावती थी वो एक हांडी रानी थी ये भी ध्यान रखिएगा हांडी रानी थी देखें जो बूंदी के राजा है उनको हांडा कहा जाता है और जो रानी है उनको हांडी कहा, जाएगा ठीक है तो कर्मावती एक हांडी रानी थी देखो ये भी आ सकता है ठीक है अब देखिए विक्रमादित्य जो है वो जब बहादुर शाह से लड़ने के बजाय कहाँ चला जाता है बूंदी की तरफ चला जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरह से विक्रमादित्य की शक्तिहीनता का पता हमें चलता है विक्रमादित्य एक शक्तिहीन मतलब एक कमजोर शासक के रूप में दिखाई देता है यहां पर देखिए कि पृथ्वीराज पृथ्वीराज का एक औरस पुत्र है बनवीर पृथ्वीराज का औरस पुत्र है बनवीर जब विक्रमादित्य की शक्तिहीनता का पता कि कमजोरी सामने दिखाई देती है क्योंकि बहादुर शाह से लड़ने के बजाय बूंदी चला जाता है तो जब बनवीर को इस बात का पता चलता है शक्तिहीनता का कमजोर जो शासक है विक्रमादित्य तो क्या होता है बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है और स्वयं को शासक मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया जाता है यहाँ पर विक्रमादित्य का एक अल्पवयस्क भाई भी है उदय सिंह उदय सिंह जो है उदय सिंह को भी बनवीर मारना चाहता है वो चाहता है कि मेवाड़ के जितने भी प्रभावी राजगद्दी के जो दावेदार हैं उनको मार दिया जाए ठीक है तो क्या होता है बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता है लेकिन आपने शायद पढ़ा भी होगा कि पन्ना धाय जो है वो उदय सिंह की धाय माँ थी ठीक है वो क्या करती है अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाती है उदय सिंह को बचा लेती है और कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ चले जाती है ठीक है आशापुरा नामक एक जो किलेदार है कुंभलगढ़ के वो उनको सहायता देते हैं और वहाँ पर ही कुंभलगढ़ के किले में ही पन्नाधाय उदय सिंह का लालन पालन करती है अब यहाँ पर बनवीर जो है पृथ्वीराज कौन है ये मैंने आपको बताया था ना रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज थे जयमल थे आप याद कीजिए ठीक है तो पृथ्वीराज वो हैं और उनके औरस पुत्र है बनवीर ठीक है ध्यान रखना और विक्रमादित्य की हत्या कर देते हैं और उदय सिंह को भी मारना चाहते हैं लेकिन पन, धाय अपने मतलब पुत्र चंदन का बलिदान देती है और उदय सिंह को बचाया जाता है उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाया जाता है और वहाँ उनका लालन पालन किया जाता है अब समय बदलता है मेवाड़ के सामंत जो हैं मेवाड़ के जो सामंत हैं वो बनवीर के कार्यों से अप्रसन्न रहते हैं ठीक है अब वो चाहते हैं कि उदय सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे तो सारे जितने भी शासक हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से कुंभलगढ़ दुर्ग चले जाते हैं बनवीर से अप्रसन्न होके ठीक है और उदय सिंह को क्या कर देते हैं मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं मेवाड़ के सामंतों द्वारा उदय सिंह को क्या कर दिया जाता है शासक घोषित कर दिया जाता है ठीक है इस प्रकार 1536 से लेकर 40 तक तो बनवीर का शासन रहता है फिर आगे हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट आएगा हमारा जो शासक है वो है उदय सिंह हमारा जो नेक्स्ट शासक है उदय सिंह यह है 1540 से बेहतर देखिए आपको सन वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना ठीक है आपको तो ध्यान रखना है कि सन अगर आप याद रखोगे तो आप हिस्ट्री को भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे ठीक है अब ज़्यादा सन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता केवल युद्ध जो मुख्य युद्ध है वही पूछे जाते हैं ठीक है तो उदय सिंह जो है शासक बनता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए 1540 के समय में शेरशाह सूरी है दिल्ली के गद्दी पर शेरशाह सूरी है हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी जो अफगान है वो शासक बनता है यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी जो है मालदेव के साथ युद्ध होता है मारवाड़ का जो पतन करने के बाद मारवाड़ को प्राप्त करने के बाद में जो शेरशाह सूरी है शेरशाह सूरी द्वारा उदय सिंह के समय में शेरशाह सूरी द्वारा मेवाड़ पर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उस पर आक्रमण किया जाता है उदय सिंह के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता और चित्तौड़गढ़ के जो चाबियां हैं किले की जो चाबियां हैं वो शेरशाह सूरी को दे दी जाती हैं जो कुंजियां हैं वो शेषासुरी को दे दी जाती है शेषासुरी की मनोव्यवस्था को उदय सिंह भली भांति जानते थे कि मालदेव के साथ संघर्ष करने में उनको बहुत कठिनाई हुई थी तो मेवाड़ के साथ वो समय व्यति मतलब समय व्यस्त ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते थे इसी कारण इन्होंने चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग हैं उसकी चाबियाँ शेरशाह को सौंप दी बिना किसी युद्ध के लेकिन शेरशाह सूरी यहाँ से चले जाते हैं अपने किसी सामंत को अधिकारी को यहाँ नियुक्त करके कुछ समय के बाद में उदय सिंह वापस आ जाते हैं यहाँ पर वो सामंत को हटा देते हैं वहाँ से और शेरशाह सूरी अपने अन्य कामों में व्यस्त रहता है तो इसी प्रकार एक तरह से उदय सिंह की सूझबूझ थी कि बिना किसी युद्ध के उसने एक बहुत बड़ी मेवाड़ की जो क्षति होने से बचा ली ठीक है कुछ इतिहासकार इसकी निंदा भी करते हैं बट ऐसा नहीं है ये एक अच्छी सूझबूझ ही मानी जाएगी ठीक है अब देखिए क्या होता है अब यहाँ पर उदय सिंह के द्वारा उदय सागर तालाब का निर्माण करवाया जाता है और यहाँ पर एक जगह गिरवा गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर नगर की स्थापना की जाती है देखिए उदयपुर नगर की स्थापना पंद्रह में की साथ की जाती है उदय सिंह के द्वारा ये स्थापना गिरवा की पहाड़ियों में इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी अगर आक्रमण होता है तो इन पहाड़ियों में जो ये स्थान है सुरक्षित रह सके एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से जो गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर जो नगर है उसकी स्थापना उदय सिंह के द्वारा की जाती है यहीं पर उदय सागर तालाब भी बनाया जाता है ठीक है तो मतलब इसका मतलब है कि उदय सिंह जो है अपनी सुरक्षा अपनी प्रजा की सुरक्षा को लेकर काफ़ी क्या है चिंतित हैं तो अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के के लिए और अपना ऐसा ऐसा स्थान वो बनाना चाहते हैं कि जहाँ प्रजा भी सुरक्षित रहे और स्वयं को भी सुरक्षित रखे अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें तो एक तरह से ये भी इनकी जो योजना थी वो एक अच्छी योजना थी ठीक है अब इसके बाद में क्या होता है उदय सिंह जो है उनके द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की जाती है उदय सिंह के समय में शांति रहती है कुछ समय तक लेकिन यहाँ पर हुमायूं पुणे आ जाता है हुमायूं के बाद में अकबर जो है अकबर शासक बनता है ये हम दिल्ली की बात करें दिल्ली में ऐसा होता है अकबर जो है वो क्या बनता है शासक बनता है अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है ठीक है इस योजना का पता उदय सिंह को चल जाता है अब क्या होता है जो ये नई राजधानी बसा बसाई थी उदय सिंह ने वो यहाँ पे जाने की तैयारी करते हैं ठीक है और अपना जो चित्तौड़गढ़ के किले की जो चाबियाँ हैं जो कार, जो कार्यभार है जो राज्य सत्ता का भार है वो जयमल को सौंप जाते हैं जयमल को सौंप जाते हैं कि ये खुद गिरवा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर नगर बसाया है इसी कारण ये नगर बसाया गया था कि अगर कुछ ऐसा कोई भी आक्रमण या विपत्ति जो चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ पर आती है तो इन पहाड़ियाँ ऐसी सकरी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता खाइयाँ हैं गहरी गहरी तो इस तरीके से जो उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी तो यहाँ पर क्या होता है जो जयमल है जयमल को जो है चित्तौड़गढ़ के किले का कार्यभार सौंप कर जो उदय सिंह है वो चले जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर जब अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है तो जयमल के साथ में इनके एक और सेनापति है जयमल और पत्ता कुछ जगह पे पत्ता भी बोलते हैं पत्ता भी बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए पत्ता है ठीक है जयमल और पत्ता जो है ठीक है इनके द्वारा इनके द्वारा सेना का नेतृत्व किया जाता है और ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं यहाँ पर अकबर जो है इनकी जो जो है शूरवीरता से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है और ऐसा होता है कि ये आगरा में आगरा का जो किला है इनकी वीरता से प्रसन्न होकर अकबर के द्वारा आगरे के किले के द्वार पर आगरे के किले के द्वार पर जैमल और पत्ता की दो पाषाण मूर्तियां स्थापित कराई पूछा जा सकता है कि अकबर द्वारा कहाँ पर किसकी तो कहाँ पर करवाई गई है आगरा के किले के द्वार पर ठीक है किसके द्वारा करवाई गई है अकबर के द्वारा और मूर्तियाँ किन की है पाषाण मूर्तियाँ किन की है जयमल और पत्ता की कहाँ के हैं किस युद्ध के हैं तो ये जब चित्तौड़गढ़ में आक्रमण करते हैं अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो जयमल और पत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर ठीक है आगरा के किले पर जो उनकी पाषाण मूर्तियाँ किले में भी दरवाजे पर द्वार पर ठीक है द्वार पर है ये इसके बाद में देखिए समय आगे बढ़ता है उदय सिंह जो है जो अकबर है वो अपनी अन्य जो राजपूत शासक हैं उनको अपने अधीन करने की कोशिश करते जैसे पंद्रह में जो हैं जो आमेर के जो शासक है आमेर के कछवाहा वंश जो हैं उनके द्वारा अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है जे हम बाद में पढ़ेंगे जब हम आमेर के शासकों के विषय में पढ़ेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ जो है जो मेवाड़ है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती अकबर की अधीनता मेवाड़ राज्य के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती ठीक है तो इसी कारण वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं अब यहाँ पर देखिए उदय सिंह जो है पंद्रह में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर एक ये भूल करते हैं रो रानी हैं उनके कहने पर उदय सिंह द्वारा जगमाल जो है उनकी मृत्यु से पहले ही जगमाल जगमाल जो है उदय सिंह के पुत्र हैं भटियानी रानी भटियानी रानी के पुत्र हैं उनके कहने पर जगमाल को उदय सिंह द्वारा शासक घोषित कर दिया जाता है ठीक है किंतु इनके एक और पुत्र हैं महाराणा प्रताप आप सब इनके नाम को जानते होंगे महाराणा प्रताप जो मेवाड़ की गद्दी के दावेदार थे ठीक है तो महाराणा प्रताप को शासक घोषित न करके जगमाल को उदय सिंह शासक घोषित करते हैं किसके कहने पर भटियानी रानी के कहने पर ठीक है उनके दबाव में आकर ऐसा किया जाता है किंतु जो उदय सिंह का जो ये निर्णय है उससे जो मेवाड़ के जो सामंत हैं वो अप्रसन्न हो जाते हैं मैंने आपको बताया था कि चूंडा के जो वंशज हैं चूंडावत कहलाए उनको सलूम्बर की जागीर दी गई बताया था मैंने आपको पहली क्लास में आप देखिए तो उनको ही अधिकार था कि मेवाड़ का दूस कोई राजा कौन बनेगा मतलब मेवाड़ के में जो राज किस राजा का होगा तो यहां पर क्या होता है कि जो सलूम्बर के कृष्णदास हैं सलूम्बर के कृष्णदास और अन्य सामंतों द्वारा देखो सलूम्बर के सामंत को ही है राजा चुनने का अधिकार जो चूंडा के समय में दिया गया था आपको याद है जो चूंडा के वंशज होंगे जो सलूम्बर की जागीर दी गई थी सबसे बड़ी जागीर दी गई थी उनको ही अधिकार होगा राज तिलक करने का मैंने आपको बताया था ठीक है तो अब क्या करते हैं उसी अधिकार के कारण जो महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक कर दिया जाता है तो ये उस समय कहाँ पर होते हैं गोगुंदा में तो पूछा जाता है कि महाराणा का राज्यभिषेक कहाँ पे हुआ गोगुंदा में हो ठीक है तो इनका राज्यभिषेक गोगुंदा में सलुम्बर के कृष्णदास कृष्णदास और अन्य सामंतों के द्वारा कर दिया जाता है क्योंकि उदय सिंह के जो का निर्णय था जगमाल को शासक घोषित करने का उससे ये अप्रसन्न होते हैं और उनको जो अधिकार मिला था उसी की एवज में ये महाराणा प्रताप को क्या करते हैं जो शासक घोषित कर दिया जाता है आइए हम पढ़ते आगे पढ़ेंगे हम महाराणा प्रताप के विषय में जो नेक्स्ट जो राजा बनता है वो है महाराणा प्रताप उदय सिंह के बाद में है महाराणा प्रताप ठीक है अब देखिए मैंने आपको बताया था कि उदय सिंह के समय में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अकबर का आक्रमण हो गया अकबर का अधिकार है वहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो गया है हो रहा है कि जो महाराणा प्रताप है वो अपने आप को मतलब किस तरह से सुरक्षित रखे तो क्या होता है एक बात और घटना होती है कि जगमाल जो है ना जगमाल जब महाराणा प्रताप को शासक घोषित कर दिया जाता है सामंतों के द्वारा तो जगमाल जो है अकबर के पास चला जाता है अकबर के दरबार में अकबर के दरबार में जगमाल चला जाता है और वो उससे सहायता मांगता है कि ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे राज्य से हटा दिया गया सिंहासन से हटा दिया गया और महाराणा प्रताप को बना दिया गया तो अकबर क्या करते हैं जहाजपुर तो कुछ जागीर जो है उनको दे देते हैं और अपने साथ मिला लेते हैं ठीक है अब क्या करते हैं कि अकबर के द्वारा अब जो चित्तौड़गढ़ मतलब पूरे मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था अकबर ठीक है चित्तौड़गढ़ पर तो अधिकार हो गया था ठीक है अब क्या हुआ महाराणा प्रताप के पास जब ऐसी स्थिति आती है तो शिष्टमंडल को भेजा जाता है ये पूछा बोला जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाए तो चार लोग हैं जो पहले पहली बार आता है वह जलाल खां पहला शिष्टमंडल है जलाल खान दूसरा है भगवान दास सॉरी ये भगवान दास नहीं है मान सिंह है दूसरा है मान सिंह तीसरा है भगवान दास और चौथा है टोडरमल ये चार जो शिष्टमंडल शिष्टमंडल हैं ये अकबर की तरफ से भेजे जाते हैं महाराणा प्रताप के लिए कि अकबर महाराणा महाराणा प्रताप है जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले इसमें भी वो महाराणा प्रताप मना कर देते हैं पहले जो शिष्टमंडल भेजा था दूसरे में भी मना कर दिए थे तीसरे में भी चौथे में इन चारों शिष्टमंडल जो अकबर के जो संदेश आते हैं उनको क्या कर दिया जाता है अस्वीकार कर दिया जाता है महाराणा प्रताप के द्वारा महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी आदमी थे और साहसी आदमी थे ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है आपने युद्ध का नाम सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध चार शिष्टमंडल भेजने पर जब महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन जाती है जो परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध होता है देखिए ये युद्ध होता है 18 जून पंद्रह देखिए एक गोपीनाथ शर्मा है वो बताते हैं 21 जून पंद्रह तो ध्यान रखना है कि गोपीनाथ शर्मा जो हैं वो 21 जून बताते हैं और अन्य इतिहासकार द्वारा ज़्यादातर जितने भी इतिहासकार हैं वो 18 जून बोलते हैं तो ध्यान रखना है 21 जून अगर आ जाए तो वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है ठीक है अब जब अकबर जो है अकबर के दिन महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होता है तीन अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में मानसिंह के नेतृत्व में क्या होता है मानसिंह और आसिफ खां भी होता है इसके साथ साथ आसिफ खां भी है चित्तौड़ पर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए मतलब मेवाड़ महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए ये तीन अप्रैल को वहाँ से रवाना होते हैं अजमेर से रवाना होते हैं मांडलगढ़ पहुँचते हैं और 18 जून और पंद्रह को या 21 जून मान लें गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये दोनों सेनाएं महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व में आमने सामने होती हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम कल चर्चा करेंगे तो मिलते हैं आगे के वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद